عندي عندي عندي بس بده يفنش لوت لوت لوت لوت وهذاك راح راح يسوي عالي بسرعة بشيل هذول مكان مع مكان بشيلهم بشيلهم بشيلهم بشيلهم بشيلهم قام يعجل بيهم فوق فوق هذول اطلع فنش والله مدمج هذا هذول هم يا علي انا تيم يلا ترك عادي عورتنا تكتم شوفوا What Быкову. Enemies ahead! Sen çıkacak. طول قدامي واحد كمبر واحد جاني من برا de guarda, não? Tek başına mı oynuyorsun? Yine spor. Yine spor. Yıltayım diğeri diğerini في واحد نزل برا في واحد وراه رجعوا له جم ربو ذاك على السطح ده اقول له نزل حلو جا واحد منين عزاب يا حمزه مو من هنا بعد البيت صار him to have moved. Minim mi? This man dig down? Dig down. Sabina spot. Enemies ahead! ahead. Marked a location. Marked a location. Enemies ahead! Enemies ahead. ثلاث ثلاث ثلاث ثلاث دمجين حيل Honestly. Let's go, bro. واحد جو جو جو جو بيعرف كان برين فوق يا يعني، رجل ما ايفون الشغل